Olá, amigo Rumeiro e amigo Rumeira. Eu sou Joelma, sejam bem-vindos ao canal Amigo Seu. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como eu comecei a fazer amigurumi e por que eu decidi fazer o canal. Então, tudo começou em 2018, quando eu estava mexendo aleatoriamente no Instagram. Eu vi a imagem do amigurumi e me chamou a atenção. Eu decidi naquele dia que eu queria aprender a fazer amigurumi comecei a pesquisar na internet sobre, mas não, naquela época eu não sabia nem que aquela técnica se chamava amigurumi, né? Eu sabia que era crochê, mas não, não sabia que tinha um nome exato para aquela técnica. Então fui procurando por crochê, bichinho de crochê, até que eu achei o amigurumi, descobri o termo e comecei a sozinha a fazer, me baseando em vídeo no YouTube. No começo ficou meio ficou meio estranho, ficou meio feio os bichinhos, mas com o tempo vai aperfeiçoando. Você só tem que ter muita paciência e se dedicar bastante, se é o que você quer. Ok, depois disso, um dia eu tava na cidade da minha mãe, tava visitando ela e fui na loja pra ver se tinha linha de amigurumi. Naquela loja, eu descobri que tava tendo um workshop de amigurumi, né? Já fiquei bem louca. Acabei conversando com o professor do workshop. No próximo curso, eu já me inscrevi, já fiz várias aulas com ele e acabei aperfeiçoando a minha técnica até que as pessoas começaram a notar os bichinhos que eu tava fazendo, começaram a achar legal e os meus amigos começaram a comprar e queriam que eu fizesse para eles. E foi assim, depois eu não parei mais. Então, o objetivo do canal é ajudar vocês que querem fazer amigurumis, mas não sabem nem por onde começar. E às vezes tem muito conteúdo na internet e vocês ficam meio perdidos. Aqui no canal a gente vai ver desde o início como que faz o amigurumi, desde materiais como linhas, agulhas, enchimento, olhos, pontos básicos. E daí juntos a gente vai construir o amigurumi completo. Então, você que quer aprender a fazer amigurumi, já se inscreve no canal que toda quinta-feira sai vídeo novo já avisa o teu amigo, a tua amiga que tem interesse em fazer amigurumi, curte e já clica no sininho também para você não perder o próximo vídeo. Um beijo para vocês, futuros amigurumeiros e amigurumeiras, e vejo vocês no próximo vídeo.